hello，各位朋友，我系卡洛斯啊！一直几年嚟咧，我都系用紧大型嘅 3D 打印机嘅，例如 CL 十啦，或者今年年头买嘅 CL 十 V2 啦，最少咧都可以印到三百乘三百乘三百嘅立体嘅。但系最近同大家开箱两部机啦，分别系 Ender Three Pro 同埋 Ender Three V2 咧，都系属于印出嚟二百乘二百乘二百嘅机种。当我正喺度纳闷 Ender 究竟有冇大机嗰阵时，咧喺我门口就出现咗呢部机啦。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 真系新得好緊要嘅，因為九月底咧先至見到創想官方咧係出咗一個直播嘅。而老實講咧，如果你走親好 YouTube 查咧，到而家嚟講咧都冇乜幾多套片咧係講《a n d r o i d 3 Max》嘅。所以今日卡老斯咧就帶你哋先睹為快啦。咦，我一眼睇落去砌嘅格局似《c r 仲多一啲喎。點解咁講咧？我梗係有理由啦。你見到個龍門咧就已經砌好咗俾你嘅。如果有睇過之前兩套《a n d r o i d 3系列嘅影片咧？ 就知道 ANDER 嘅 X 族咧，往往都係要你自己砌噶。而呢種完成咗個龍門咧，就令我諗起 CL 十啊、CL 十 V two 啊同埋 CL 十 V three 啦。唔好理咁多，我哋將啲嘢拆晒出嚟先。嗱，個盒裏边咧，淨係得一部主機同埋一盤零件。就算將個盤啲配件攞晒出嚟，都係得咁多嘢㗎咋。而企喺本说明書睇咧，砌起晒成部機咧，只需用五個 step 啫。 将袋里边啲螺丝攞晒出嚟咧，只系得几粒，根本就唔需要攞盘嚟分类。好啦，咁首先将个龙门动起佢先啦。你会发觉咧，个四粒长嘅螺丝咧，喺侧边扭入去就得噶啦，连反转架机扭螺丝都唔需要添。至于变压器方面咧，都系要自己安装嘅，就攞两粒 M 四乘以二十五嘅螺丝安装好佢。 而家嘅安装方法咧，就有啲似 a n d e Three Pro 啦。而个控制面板咧，更加系同 a n d e Three Pro 咧系九成相似嘅，安装方法都系一样添。而同以往所有嘅机种不同嘅咧，就系呢个耗料安装支架啦。因为佢并唔系用螺丝安装嘅，而系将呢个钩咧暴力逼入去机身度嘅。 但系勾紧咗之后咧，呢个支架咧系可以接埋嘅。而至于热场方面咧 a n d r Three Max 都系用翻晶格玻璃面嘅。至于接线方面咧，就同以前嘅机种一模一样，只要对啱 X、Y、Z e 同埋 E 嘅字母，阔身嘅摩打插同埋窄身嘅限位插分得清清楚楚就冇问题噶啦。 之后仲要接埋变压器嘅输出同埋输入，最后千祈唔好忘记咗控制面板嘅彩虹线。嗱，系咪如我所讲啊？话都冇咁快就砌好啦，师傅用嘅时间咧仲快过 C L 系列。嗱，如果单睇啫咧，就三百乘三百乘三四零，即系同 C L 十 V two 同 V three 都差唔多啦。咁既然佢同 C L 十咁相似，佢嘅定位喺边度咧？嗱，我暂时见到咧就系佢嘅一体化设计咯。 因为如果 CR 十 V two 或者 V three 咧，就要将个主用机放喺侧边噶嘛，占台面嘅位置系多啲嘅。此外，会睇到结构上咧，似乎 Ender Three Max 啦，就冇 V two V three 咁好啦，因为冇咗两条斜线嘅支柱。但系睇落佢仍然系好稳阵啦。另外一件事咧，就 Ender Three Max 啦，虽然咁大架机，但我见到佢二 set 族咧，只系得一条，因为一般大型嘅机咧，一 X 轴嘅升降咧。 就需要兩條二 set 軸，用兩個步進摩打升起佢咧，咁佢兩邊先至平穩，印得比較精確。但係 Anda Three Max 咧就只係用咗一個二 set 軸，即係話佢仍然係保持住用四個步進摩打，但係佢又 claim 可以印到咁大型嘅 size 喎。最後一點咧，就當然係呢個接得埋嘅耗料架啦，係幾特別一個設計咯。而由於 Anda Three Max 咧確實係太新啦，我翻翻去 Q 啦，四點七點一咧都揾唔到佢嘅設定。 咁由於佢咁似 e n d e r 3 Pro 咧，我就攞翻個 e n d e r 3 Pro 嘅設定，而將佢嘅打印範圍咧修改為三百乘三百乘三百四十，然後再將呢個打印機嘅設定咧改名為 e n d e r 3 Max。一般嚟講，用到一部咁大型嘅 3D 打印機咧，我並唔係貪佢印得高，因為印一件又大件又高嘅物體咧，印親都印幾日嘅，我就好少咁樣印嘅。 但系大嘅打印机咧有个好处嘅，就系佢嘅热床都比较大嘅。例如好似 Ender 3 Max 咁样，佢有三百 mm 乘三百 mm 嘅热床咧，其实就方便咗你咧排列好多个物品一次过打印嘅。但系由于今次咧只系为咗试机，所以我只系喺热床嘅四个角同埋中心点咧各放一个一 cm 嘅立方体，就立即储存去 SD 卡进行打印啦。好啦，等我开机先，想打印效果好咧。 卡洛斯会提议咧，大家用翻原厂嘅 PLA 材料，系最容易打印成功同埋得到好嘅质素嘅。我哋先嚟一个 Auto Home，等个热头翻去零零嘅位置，之后我哋 Disable 啲 Steppers 就准备做调平嘅工作啦。一向以嚟咧，我哋都系习惯揾张纸嚟帮手做调平嘅，分别喺四个角咧都摄张纸入去热头同埋热床之间，然后调节旋钮。 令到张纸掹出嚟咧，有少少摩擦力咁就啱啦。好啦，插入 USB 卡，打印刚才嘅档案。卡洛斯曾经教过大家咧，喺打印裙边嘅时候咧，可以用手指触摸一下，睇下佢嘅调平啱唔啱嘅。但今次触摸完咧，你发觉个裙边就甩咗出嚟。 嗱個理由好簡單，因為個熱床實在係太大啦，佢唔會絕對係一個平面嚟㗎，所以淨係用摄纸啊呢個方法嚟調四個角咧，就唔係好夠㗎。我相信呢部機咧，將來都要好似我個 C L 十 V Two 咁裝翻 B L Touch 自動調平先至得。但為咗頂住檔咧，我而家將四個角咧再調節更加接近個打印頭。當然一邊調節，我會一邊咧去捉摸打印出嚟嘅裙邊，睇下佢係咪真係貼緊熱床啦。 基本上只要第一层成功打印到，之后又冇停电又冇断料的话咧，系一定能够完成打印嘅。经过咗一轮嘅安装同校正啦，而家睇落去 e n d e r Free Max 咧系正常咁操作紧噶啦。刚才大家睇到一位咁大嘅打印面嘅 3D 打印机咧去做人肉调平咧，确实都唔系咁容易嘅。但唔紧要，而家创想嘅机啦，无论系 C 系列啦，或者 e n d e o u r 系列啦。 都可以隨意加上 BL Touch 呢個自動調平器嘅，咁可以加配呢個 Direct Drive，即係泰坦嘅打印頭去打印軟性嘅 TPU 或者 TPE 材料添。今日我哋為 e n d e a v e r Maps 嘅開箱同埋試印咧，好明顯係一個初步嚟嘅啫。將來卡洛斯嘅創作咧，肯定仲會好大量咁用到佢嘅。如果喜歡我為你製作嘅影片，請記得訂閱、加讚同埋分享啊！